أهلا وسهلا بكم أنا مايسترو بشوي عوض ويأتي هذا الفيديو تعليقا مني على مشكلة استبعاد أو استدعاء أبونا الراهب إفرايم البراموسي من إبراشيتنا بباريس بعد خدمة مشهود لها أنها خدمة ناجحة مثمرة مدتها حوالي 23 سنة وهو راهب متقدم السن ويبلغ من العمر 58 عام وإن أردنا أن نتحدث عن صفاته المسيحية الحسنة من أفواه الذين عاشروا أبونا أو حتى عرفوه قليلا في إيجاز غير منصف سأقول أننا نحتاج أن نكتب عدة كتب أما بعد نرى منذ عدة أسابيع بعض من شعب كنيسة الملاك بحي فيلجويف التابعة لإبراشيتنا بباريس يتظاهرون محتجين على إدارة الأنبا مارك أسقف الإبراشية وقد ظهر الاضطراب الشديد على أولاد وبناتنا المتظاهرين ووضح ذلك في أصواتهم المتحشرجة وصرخاتهم العالية وبكائهم المرير ودموعهم الغزيرة من عيونهم الحائرة وجاء على لسانهم ادعاءات أدرمت في نفوسنا التوجسات والتخوفات والشكوك وأنا كابن من أولاد الكنيسة سأقف على الحياد وأسمح لنفسي فقط بطرح بعض الأسئلة على سيدنا الأنبا مارك لعله يجيب سؤالي الأول يا سيدنا هل رحل أبونا إفرايم عن الإبراشية بإرادته الخالصة وعن طيب خاطر؟ نحتاج دليلا كيما نقطع أو كيما نقطع شكوك الناس باليقين السؤال الثاني ما هي أسباب رحيل أبونا؟ كيف لأبونا أن يرحل عن الكنيسة وشعب الكنيسة بهذه الطريقة المفاجئة الصادمة العنيفة يعني بدون سابق إنذار أو تنبيه أو سلام أو كلام أو وداع أو أي شيء أبونا كان موجود يوم السبت آه، في الكنيسة آه، يعني يوم السبت آه، طول النهار ويوم السبت مساء اختفى بطريقة صادمة غير إنسانية غير مفهومة وغير مشروحة في انتقاص صارخ لاحترام شعب الكنيسة وقد تسبب ذلك في اضطرابات شديدة في نفوسهم لماذا لم يأخذ أبونا وقته ليودع الناس ويفهمهم حقيقة الأمور ويطمئنهم ويمهد رحيله ويرشدهم روحيا خاصة وإن معظم شعب الكنيسة أبونا يمثل لهم أب الاعتراف وكاتم الأسرار وحلال الإشكالات والمؤاذر في الأفراح وفي الضيقات وهو المجالس والمسامر والمحب والمعطي والعطوف وعشرة 23 سنة وسؤالي الأخير يا سيدنا لو كان أبونا رحل فقط إعمالا للطاعة فهل الطاعة في كنيستنا يا سيدنا واجبة؟ حتى لو تسببت لأضرار جسدية ونفسية وروحية لجماعة المؤمنين؟ إن كانت إجابتك نعم يا سيدنا من فضلك اذكر لنا النص الذي تستند عليه طبعا مش الطاعة فقط الطاعة حتى لو تسببت لأضرار جسدية ونفسية وروحية لجماعة المؤمنين طبعا نص صريح موجه لجماعة المؤمنين أسئلتي لسيدنا انتهت وأسمح لنفسي بتعليق أنا أرى وربما أقباط غيري أرى أن لهذا القرار استبعادا متعسفا كان أو استدعاء أرى أن له مساوئ محتملة ومساوئ موجودة حقيقية كثيرة ومنافعه منعدمة أو إحنا مش عارفينها المساوئ المحتملة أو شبه الأكيدة أولا أبونا بقاله 23 سنة في باريس وتعود على كل شيء في فرنسا البرد والحر والهواء والأكل والمية والشوارع والمواصلات والمستشفيات والأدوية والمعاملات الاجتماعية وإيقاع الحياة والناس ويعني وإلى آخره يعني وأمر رجوعه للدير وتغيير كل هذه الأشياء بشكل مفاجئ ربما يسبب لجسده الضعيف أضرارا بالغة خاصة وهو متقدم السن وعنده 58 سنة وإذا أنا فهمت كويس أبونا عنده أمراض مزمنة من ناحية تانية أبونا إفرايم بقاله 23 سنة بعيد عن الدير لم يتعود ولم يتدرب على الحياة الرهبانية الصعبة وإيقاعها السريع المنتظم وربما سيسبب له ذلك فشلا روحيا واضطرابات نفسية كبيرة وطبعا لو من حضراتكم أطباء أو أساتذة في علم النفس ويعني تودون التعليق على هذه النقطة اتفضلوا بلياقة طبعا على فكرة التغيير الشامل المفاجئ للبيئة المحيطة والمجتمع وأضرار هذا التغيير المفاجئ على النفس والجسد ثانيا من مساوئ هذا القرار الأكيدة الموجودة الاضطرابات العنيفة التي حدثت لبعض المؤمنين وخروجهم في مظاهرات وربما سبب ذلك لهم أيضا اضطرابات روحية يعني ربما منهم يعني حد يعني آه، الناس بطلت تصلي أو تعترف وتتناول وتروح الكنيسة بسبب هذا يعني هذا الاضطراب الشديد ومن مساوئ هذا القرار أيضا شق صف الأقباط في نفس الكنيسة أما عن منافع هذا القرار فهي من وجهة نظري أنا وربما أقباط غيري يشاركون يشاركونني الرأي هي منعدمة أو ربما يعني آه، يعني غير معروفة ربما يوجد منافع لكنها مخفية علينا كان ذلك تعليقي على آه، مشكلة استبعاد أو استدعاء أبونا إفرايم ويعني من يود من حضراتكم التعليق أو ترك رأي فليتفضل كل آرائكم محترمة ولكن أرجو من حضراتكم أن تكون تعليقاتكم لائقة مسيحية حسنة دون التعدي لا على الأشخاص ولا على الموضوع دون الإقلال من شأن الأشخاص أو الموضوع قلت كلماتي وللرب نرفع شكوانا فعليه العوض ومنه العوض